بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد إخوتي وأخواتي معكم أخوكم الراقي بدر الحكمة المتخصص في الرقية الشرعية الصحيحة وفق الكتاب والسنة وأيضا المعالج بالطاقة والطبيب النفسي بالأعصاب الطبيعية ها نحن ولله الحمد ولله الشكر مع حالة سفيات فعندما كنت في دول الخليج ودخلت إلى وطن الحبيب آه، سبحان الله الله اتصرفت مؤخرا بحالة مغايرة عن الحالات التي كانت عندي يعني في المراكز الخاصة بي للرقية الشرعية لله الحمد لله الشكر هذه الحالة حالة غريبة يعني جدا كانت هذه السيدة هذه سبحان الله العظيم آه ما كتسمعش كليا يعني من من, من الأذن ديالها مني مشات عند الطبيب قال لها الطبيب بأن تفرق عليك الطبل ديال الودن ديالي تفرق عليك الطبل ديال الودن ديالك اليمنى مني تفرق على الطبل ديال الودن ديالها مشات عند بزاف ديال البروفيسور كوسه في مراكش ديال الدار البيضاء المهم قسم الله سبحانه وتعالى السيده بقات كتسمع دخلت واحد الدائره ديال الاكتئاب وديال الحزن يعني بقى فيها حال يعني بقات كتسمع يعني بقى فيها الحال كثير جدا أه، قسم الله سبحانه وتعالى رسلوها ليا يعني أه، واحد واحد واحد الناس وقالت لي جات المركز المحكمه الرقيه الشرعيه كنعمل لها الرقيه الشرعيه من فضل الله عز وجل كندير لها الرقيه كحصه اولى وكنعطيها الزيت ديال الرقيه الشرعيه اللي خواتو خدوهم ديالها ولله الحمد الحمد ولله الشكر كيحيط ديال الودن ديالها يعني الغثاء داخل الاذن يحيى بكلام رب الارض والسماوات يحيى ويتم شفاء هذه الحاله كاين تقريرات طبيه ديال هذه السيده كيفاش كانت الحاله ديالها يعني قبل ما تزيد ديال الرقيه لمركز نور الحكمه للرقيه الشرعيه وبعد الحمد لله من جات لمركز نور الحكمه للرقيه الشرعيه كيفاش هي الطفل ديالها باذن الله عز وجل وباذن الله عز وجل كان ايضا مشكل اخر اللي هو الاخت ديالها كانت عندها يعني كان عندها في الوجه ديالها فيها واحد الوسيسه يعني كبيره وكان قال لها الطبيب خصك تعملي لها عمليه باش تحيديها فيها القيح وفيها يعني شي امور اللي يعني مش جيده الصحه قسم الله سبحانه وتعالى نعسه في البيت خد داك الزيت اللي رديته ليها اللي دهنت به يعني الاخت ديالها دهنت به هي ايضا نعسات بالليل وقت اللي كتفيق في الصباح كتلقى الشيء اللي كان عندها في الوجه ديالها الوسيسه اللي كان فيها الكيح وكان فيها الميكروب وهذا كانت تفرقعات كامله مشات عند الدكتور دارت contrôle قال لها ما بقى عندك والو وهذا كله من فضل الله عز وجل غادي نخليكم مع الاخت تحكي لكم الحاله اللي كانت عندهم وكيف الله سبحانه وتعالى نزل رحمته وشفاء عليهم وهذا كله من فضل الله السلام عليكم ورحمة الله أنا جيت عداد الأخ آه، آه، بدر سيد بدر جيت عنده ما كان سمعت شي حاجة والو ودني صمات ما كنسمعت شي حاجه مشيت لعند الطبيب قال لي خصك ديري عمليه على على الودن باش الضغط ديالك مشى وملي جيت عنده المره الاولى في الشرقاني سمعت لي داك الشيء في ودني وبديت كنسمع بزاف وصافي مشى لي داك الشيء كلشي مشيت لعند الاطباء قال لي الحاله راه ما بقى عندك والو راك بريتي صافي راك صافي تحسنت الحاله ديالك ما بقات فيها حتى شي حاجه بريتي راك الحمد لله الشكر لله ربي راس عز وجل وعلى سلامتك ما درتش العمليه لانك خفت من ديك العمليه بزاف واختي حتى هي كانت عندها واحد الحاجه في وجهها كبرات كبرات بزاف ما تحبوش المرض الخايب دارت الزيت ديال الرقيق ديال الاخ ويدهنه دهنه ويصافي وملي دهناته يتفرج عليها صبحت الصباح ما كاين حتى شي حاجة ما كاين والو والحمد لله ولله الحمد لله الشكر كنشكر هذا الاخ سيد بدر كنشكره واي واحد مريض كان عيان في هذه الحاله ديالي او اكثر يجي عنده راه ما شاء الله سبحان الله العظيم راه باذن الله والله يشافيه والله يجيب الشفاء كنشكره بزاف على هذا المستمع اللي كيدير معنا وهذا الشيء اللي كيدير معنا راه مزيان وراه راجل مزيان وكل شيء راه شي حاجه ما ماشي ماشي هي هذيك كلشي كل شيء مزيان عنده الله يرحم والديه والله يجوي ياخذ بيديه والسلام عليكم ورحمه الله